خدنا النهارده ومعانا حركه جديده يا رب تعجب معايا خليكم معايا لو هنا في واحد دخل عليك مره واحده بايديه يضرب السديد عند وشك نفس المكان حط واحد هنا عملت ايه؟ هجومي سريع لان يعني انا بحط ايدي فين؟ على منطقه الوش هنا الهجوم بتاعي سريع دخل بيده الثانيه جسمي هنا اكتر حاجه بحط الام بتاعي في نفس الوقت هنا وانا بحط الام باخده من هنا عادي بحط له ايه الرجل بتاعتي تحت اول ما ادوس على عند مفصل الرجل اللي عنده بينزل تحت بحط رجلي فين في منطقه الايه الراس هنا بالقصبه بحط رجلي بالقصبه فين عند ايه الراس نشوف نشوفها تاني ماشي اهي اخد مره شغال يلا واحد اثنين رده هنا هوب مسكته من هنا بقوه فين هنا كاني بالظبط بخش واديته هنا ورجلي من هنا بس خلي بالك حط بين في في وسط الراس هنا اوكي؟ طيب نشوفه اسرع من كده اللي يعني عدلتلوه اسرع واحد هنا اثنين هنا هوب خد ثلاثه نفس جسمك اربعه اوكي؟ يعني حتى دي برضه تكون عجبتك ويا يعني ريت لو في اي حاجه ولا كده او اي حد عايز يسعى لحركه معينه ممكن في التعليق يقول لي ولو حد منكم عجبه الفيديو يا ريت مش ينسى لنا like السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله